အာအမနာမည်ကတော့အာမေတမောင်ဆန်းဝင်းပါအမကအသက်က36နှစ်ကျော်ပါပြီအမမြန်မာနိုင်ငံနေလာပါတယ်အမလက္ခဏာခံစားနေရတာကအမကဟောပေါ့အမ6လ6လဆေးရုံမြန်မာနိုင်ငံမှာ6လတိဆေးရုံတက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာ1လနေရ9လ10လမြောက်မှာအမဒီကိုရောက်လာတယ်ဂျွန်10နေပေါ့ဂျွန်10 10ဂျွန်အဲ့မှာဒီကိုရောက်လာပါတယ် အမမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆေးရုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အကောင်းဆုံးအမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးအာကုသမှုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အမဘယ်လိုပြောမလဲ6လဟိုဟာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆေးတောက်တယ်နောက်အမဒီ exercise တွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမကြားထားအဲ့မှာတည်းအမကြားထားတာကဒီအဲဘန်ကောက်မှာပေါ့နော် လာကုရင်ပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီအဲ့အကြောင်းအရာလေးတချို့ဟိုအမဆေးရုံပေါ်မှာတည်းကတည်ထားတယ်ပေါ့တည်ထားတော့ကြတော့အမက အမဆေးရုံကဆင်းတဲ့6လ6လမြောက်အချိန်မှာပဲအမဒီကိုလာဖို့ကိုအမဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ပြီးချက်ပြတယ်အဲပြီးတော့ဒီမှာလာကုသဖို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့အားလုံးကလည်းဟိုဟိုထင်မြင်ချက်ပေးကြတယ်ပေါ့အားကြောင့်မလို့ဒီဟာလေးဆုံးဖြတ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အာအမကိုဟိုဆရာဝန်နှစ်ယောက်နဲ့ပေးပြပါတယ်ပထမကတော့ဟိုအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော် အဲ့ဆရာဝန်ကကြတော့အမတို့မြန်မာပြည်ကဆရာဝန်နဲ့အဲအတူတူပါပဲပေးတဲ့ထင်မြင်ချက်ကအမကဒီဟိုပါပေါ့ဒီ nerve jaw ပေါ့နော်ဒီဒီဒီဘယ်လိုပြောရလဲအာယုံကြောထိခိုက်သွားတယ်အဲ့အတွက်အမက fine movement လေးတွေအဲ့လိုအဲ့လိုအသေးစိတ်ဟိုဟာကင်တွယ်မှုမျိုးလေးတွေအမလုံးလို့မရဘူးအမအအစဆိုဒီကိုမရောက်ခင်တော့ဆိုလမ်းလဲတိတ်လျှောက်လို့မရဘူး နောက်ပြီးတော့အမစာရေးတာတို့တခုကင်ကင်ရွယ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘယ်ဘက်လက်ဆိုလို့ရှင်ပိုဆိုးတယ်အမဘယ်ဘက်လက်ဆိုးတယ်အဲဘောလုံးဝကိုတခုထိမယ်ဆိုရင်ကိုကင်မယ်ဆိုရင်ကိုအမအသေးစားလေးဆိုပိုဆိုးတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးထိအမဟိုဟာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ပြရတာကျတော့ဒီ physio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပြရတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆရာဘာပြောလဲဆိုတော့အမချိရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဒီကလုံနေတဲ့ဒီပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းဟိုဟာကြီး ਨੇ တခြားစီလုံးဝတခြားစီပဲမရှင်းတွေပေါ့အဓိကမရှင်းတွေမရှင်းတွေမှာအရန်ကွာခြားမှုများပြီးတော့တော်တော်ကိုဟိုဆရာဝန်ကရှင်းပြရလဲအမအသေးစိတ်ဒေတာရှင်းပြတယ်သူဒေတာဓာတ်ပုံတွေရောသူလုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေရောအားလုံးသူရှင်းပြတယ်ကျတော့အမအရန်သဘောကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ထုံးစံတဲ့ပုံပါလေးရမတို့မြန်မာနိုင်ငံထက်တော့ဈေးအများကြီးကြီးတာပေါ့ တို့မဲ့အမချိလိုက်တယ်ချိတဲ့ချောင်းအမသဘောကျတယ်ဆံဝင်ကလည်းဘာပြောလဲဆိုအမကိုတလာခွဲလောက်အကယ်၍များတောက်လျှောက်လှုပ်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိအခြေအနေထက်အမ improve ဖြစ်လာပါမယ်လို့ပြောတယ်ပြောတော့အမအဲ့ဒါကိုအမဟိုယုံကြည်တယ်တဲ့ပေါ့နော်ယုံကြည်ပြီးတော့အမကုခုလိုက်တယ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာ အမ10ရက်နေ့ဂျွန်ကစပြီးတော့ဟောဖြစ်တာစေကံပြရ12ရက်နေ့ဂျွန်မှာအမစပြီးဖြစ်စီကိုစလောက်တာအမဒီချိန်ထိပေါ့အမအဲအခုဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ This patient facing life-changing event last November. After the operation, she got brain anoxia and got brain damage. This event resulted in gait instability and hand functions disturbance. She can walk only for a short distance and always needs assistance. And she cannot do daily activities due to bilateral hand shaking. So she quite suffers from this impairment. At the first time, she very concerned about her condition because she told me that she has a plan to get a job in US, but she couldn't go because her condition. So she very suffers from this problem. So I recommend her to attend the intensive rehabilitation programs in our hospital. But she also has limitation of the time for staying in Thailand. So to maximize the progression I recommend her both of standard physiotherapy program and new innovative machine. She practiced with the CMIL machine. The CMIL machine can help her to adjust the gait pattern and improve her gait stability and also simulate the environment before she getting back to her daily living again. She has a good driven to do the physiotherapy program. She comes to attend the rehabilitation program regularly. After attending eight weeks of rehabilitation programs, her condition had been much improved. At present, she can walk independently without the gait aid and any assistance. She can walk for a longer distance and she can go outside by herself. အမအရန်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်တယ်ပြကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်အာအမတို့ဟိုနိုင်ငံနဲ့ကြွားတဲ့ဟာကအဓိကအဲ့ဒီအမခုနပြော machine ပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တဲ့ machine တို့နောက်ပြီးတော့သူဟိုမှာကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲအောင်လေသူတို့လည်းအမတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းသူတို့နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ခုခုတာပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ gym တစ်ခုကိုအမစိတ်ထဲမှာ gym တစ်ခုကိုစော့နေရတယ်လို့ပဲဟိုဒကုံဘေးနာနေ push အရန်လောက်တာအရန်လောက်ပြီးတော့အမကိုဟိုဟိုပေါ့လုတ် စီတံပြအောင်လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်တွန်းနေကိုနဲ့တူတူလဲဘေးမှာလဲလူနာရရှိရအတကုံဟွာဖြစ်ပေတယ်ဘတော့အမတပတ်တိတိအမဟိုအကခဲပြောက်စေးတောက်ရတယ်အမဘာလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတခြားစီပဲလေလုတ်ခဲရတဲ့ဟာနဲ့တခြားစီပဲဆိုတော့အမတပတ်တိတိအကခဲပြောက်စေးတောက်ရတယ်ပြီးလဲပြီးတော့အမကျင်သားရသွားဆာမယန်လည်းပြောတယ်ဒါကပုံမှန်ပါပဲတပတ်နေတော့အမကိုပြန်ကြည့်တယ်ပုံမှန်ပါပဲနောက်ပိုင်းရလို့ရှိရင်တော့တောက်ဆရာမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အကခဲပြောက်စေးဆိုတော့တကယ်လည်းတောက်ဆရာမလို့တော့အမအခုကျင်သားရသွားတယ်ပုံမှန်လာတယ်နေတိုင်း ဆရာဝန်ကဒါတော့တပတ်ကိုနှစ်ရက်နားခိုင်းတာအမနေတိုင်းကိုအမဟိုပျောက်မယ်လို့လည်းယုံတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ तू တလောက်ွယ်လို့မအောင်ပြောတယ်အဲအမကတော့အမဘာဂျက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာအခုအမအခုလမ်းကောင်းကောင်းလေးတော်တော်ရှောင်နိုင်လာတယ်တိုးတက်မှုလေးကအမမလုံနိုင်တာလေးတွေတော်တော်များများရှိရယ်လုံနိုင်လာတယ်အမအရန်သဘောကျပါတယ်အရန်ကိုလည်းဟိုကောင်းမွန်တဲ့ service ပါ အဲဒီမှာလဲလာပြသင့်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီအမအမအကယ်၍ဒီမှာခုလို့ဟိုအမဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရန်ကုန်မှာမာကြီးပြန်သွားလို့ရှင်လဲအမဒီဝေးချာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတကယ်ကောင်းတဲ့ဟိုဟာဟိုဟာမျိုးပဲ message မျိုးပဲပေးမှာပါဟုတ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတကယ်လဲအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဆက်ဆံရေးအစား service ကအစားအားလုံးသူနာပြုအားလုံးဆက်ဆံဆရာဝန်အားလုံးနှွေးထွေးတယ်အားလုံး ဆက်ဆံပေးကြတာရောဟိုကလုပ်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်။သဘောအမားတော့သဘောကျပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အမားတို့လက္ခဏာတူအဲစိတ်တဲ့မကြပါနဲ့အဓိက အမားဆိုရင်ပေါ့နော် အမားကမြန်မာ tradition မြန်မာ traditional dancer တယောက်ပါ အမမြန်မာကကပါတယ်အမဆိုရင်ကဖို့မပြောနဲ့လမ်းလျှောက်ဖို့တောင်မှအမဟိုလုံးဝဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအမရင်ဆိုင်ဖြတ်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့စိတ်ဓာတ်မကြဘူးပဲ စိတ်ဓာတ်ကလူကိုဥဆောင်တယ်အဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလာကုမယ်ဆိုရင်ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်အမရောက်တာတော့ဒါနောက်ကျသွားရလို့အမစိတ်ထဲမှာထင်တယ်အမသာဆောရောက်ခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လည်းအမ result ကပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့အမထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အမနောက်ကျနေတယ်လို့အမမြင်တယ်အဲ့တော့အမနဲ့လက္ခဏာတူတဲ့လူတွေရှိရင်လည်းအမအားပေးကြပါလေစိတ်ထဲမကြပါနဲ့အဓိကတော့စိတ်ထဲမကြဘူးပါပဲအမလည်းခု9လ10လမြောက်မှာရှိသွားပြီ